Zarautz ez da herri bat. Zarautz konderri bat da. Ia deno bizi gutxienez, irureu mila euro balio dituen etxeetan. Ia deno daukagu kotxe bat, hipoteka bat, eta termomisa etxean. Zarautz ez da herri bat. Zarautz konderri bat da. Babes ofizialeko etxeetako garajeetatik, audiak ateratzen direnetik. Telefono kabina ia denak, desagertu zeizki. Eta ondartzako toldoak ere bai ia. Horain, autokarabanak, rublotak eta bitoak dauzkagulako. Alkate bat daukagu txikia eta kabanjua tama bat itxusia, hogeita maik arrotonda, mila egun da lau farola, eta barbara bat, santa. Kiosko bat ere bai, ostra baten formakoa. Malekoi bat itxasoari eusten ez diona, behatzi mila etxen, eta horietatik iru milaetan omen dute etxeko animaliaren bat. Izan txakurra, izan aitona, edo tortoka bat. Barren plazari, plaza pilar deitzen dio gure barruko guardia zibile eskutu ohoratzeko. Herri euskalduna da, zarauz bai, horregatik dago okupatuta beti diario asko. herri herriko kafetegi guztietan. De ereduan ez baina izan gintezkeen ari. Sarri egi egiten diogu guko estibulako gehiegi inporta arnazak. Eta bai, guk ere demokrazia deitzen diogu monarkia honi surfak eta gurpilek txoratzen gaituzte. Guain gaina, eskubaloian ez ezik golfean ere jolasten dugu. Eta konturatu zarete, jendea antipatiko egia da kiroldegian sauna jarri zigutenetik. Eta Carlos Garaikotxea malekoian gurutzatzen ez dugun zauztarrak minan minan eskuak patrikan zauztarrak nortasun handerik gabeko pukaztarrak basarri burua altxatuko baligu emango libuke os*** bat ezkerretik eta os*** bat eskuidik eskudero rekien bat komposatzen duen bitart.